siz ko'rgan ekanlar bilmayman qayerdan shunaqa ahvolda ko'rib sevib qolganman dilida nima qilishimni bilmayman o'z singlim o'sha yerda yugurib birinchi o'z aytganman opa qaynotam shunaqa deyaptilar qarang desam уже qaynotamni ko'zi boshqachada ikkalam iloji bo'lsa u singlarni qo'shmasalarda shu joyda chunki u aytib qo'yadi degan qo'shningiz nima dedilar shu gapdan keyin yursan mani orqamdan qolmagin o'z jigar bandi o'z farzandini keliniga o'zini qiziga ya'ni Tegajonlik qilgani ota. o'z keliniga massaj qildirib, uni zo'rlamoqchi bo'lgan ota. o'z keliniga yomon ko'zda qarab, uni yalang'och yurishiga majburlagan aynan o'sha yana ota. Aziz yurtdoshlar, ushbu video dahshatli va albatta muhokamaga loyiq video. Ayniqsa bu mavzu televiziyada ketgan. Bemalol ko'rishinglar tavsiya qilaman va albatta bu videoda qaynota, kelin va boshqa boshqa shularga o'xshagan insonlar tomosha qilyapti. Chiroyli oqilona fikringizni kommentariyaga yozib qoldirishingizni iltimos qilaman. Va albatta jamiyatimizda bunday xoram insonlar yoki bunday xoram ishlar bo'lmasin degan yaxshi niyatli insonlarimiz bo'lsa, like bosib ovoz berib qo'ysin. Shu like qarab qanchalik insonlarimiz o'zgargan, o'zgarmaganligini ko'rib bilib olamiz. Yoki aksincha, menga farqi yo'q deydiganlar bo'lsa, mayli sizlarda ham haqqinglar bor. Dislike bosib o'z ovozingizlarni beringlar. Aziz yurtdoshlar, hayron bo'lmang, ataylab ikkalasini ham bosmagan insonlarga ular shunday ziqna ichqori insonlar hisoblanadi. Men gapimdan qaytmayman. Videoni boshlaymiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz aynonda Max Madiyev kanaldasiz. sizlar bilan va agar kanalda mehmon bo'lsangiz, yagona iltimosim obuna bo'lishingizni iltimos qilaman, chunki kanal sizlarga xizmat qiladi faqatgina. Xo'p, aziz yurtdoshlar, e, kuni kecha bu videoni ko'rib shaxsan o'zim hayron bo'ldim, hayratlandim, chunki bir tarafdan televiziynada ketayotgani bo'lsa, ikkinchi tarafdan qaynota o'z keliniga yomon ko'zda qaragani. Hozir videoda o'zingizlar ko'rasizlar va albatta sizlar ham menga o'xshab jahlilar chiqishi mumkin va sizlar ham menga o'xshab kommentariyada mard bo'lsangiz muhokama qilishingiz mumkin bo'ladi. A bu orada kommentariya siz uchun ochiq. Maslahatingizni ham yozib qoldiringlar. Kelin nima qilsin? qanday maslahat berasizlar yoki bu oddiy holatmi qanaqa hammasini yozishinglar mumkin bo'ladi befarq qolmanglar aziz yurtdoshlar chunki aynan sizlarni muhokamanglar juda ko'p narsani hal qiladi buni 100% sizlarga kafolat beraman demak aziz yurtdoshlar hozir ko'p gapirmasdan o'sha videoni birgalikda tomosha qilamiz undan keyin nima deydi maqsadga o'tamiz marhamat bir kun o'sha obeddan keyin hech kim yo'q qaynanam ko'chada edilar xotinlar bilan man hovli supuryotsam xonalarini eshigini ochdida san bu yoqqa kelgin dedilar manga ha nima desam bu yoqqa kel dedilar уже ko'z boshqacha uni man endi ayol kishi baribir sezamiz nima deyapsiz desam bu yoqqa kel qo'lingdan bitta o'pay dedilar bu yoqqa kel deb xonaga chaqirib oldi chaqirmoqchi edilar man aytdim bor yo'qoldi men urushib ketdimda ko'chaga chiqib ovsinimni qizini chaqirdim uni o'sha kuni lekin qaynonamga aytolmadim yana ertasi kuni erim yo'q qaynonam uyda edilar ovsinim bor edi qaynakam bor edilar oshxonada ovqat qilayotgan joyimda menga kelib man seni yaxshi ko'rib qoldim man seni sevib qolganman sani o'sha kiyimsiz ko'rgan ekanlar bilmayman qattiq shunaqa ahvolda ko'rib sevib qolganman dedilarda nima qilishimni bilmayman o'z ham o'sha yerdagilar yugurib birinchi o'z aytganman opa shunaqa deyaptilar qarang bilsam уже qaynotamni ko'zi boshqachada ikkalam iloji bo'lsa u usullarni qo'shmasalarda shu joyda chunki u siniga aytib qo'yadi degan o'zingiz nima dedilar shu gapdan keyin yur saman orqamdan qolmagin faqat o'sha endi uyda ishi bor edi o'shanda u sinim faqat orqalaridan yugurib yurdim endi o'sha qolmay yur yur deb orqamdan orqalaridan yugurib yuraverdim mana endi o'zingiz u xonadonga tushganlariga o'n yilcha bo'lgan unaqa voqea kuzatilmagan ekanmi so'rab ko'rmadingizmi bizda bo'lmagan deyishdi э, muxlisaxon э, o'sha oyoqlarni yuvdirishlari yo bo'lmasa boshqacha bir holatlar ham bo'lgani rostmi bir ikki marta o'sha mazalari bo'lmay boshlana boshlari aylangan paytda yuvib qo'yar edim keling tabiiy holat hmm. kelinlikni burchi endi to'g'ri mana siz balki buni biroz noto'g'ri tushunib qolmadingizmikan yo'q chunki mana o'g'illar uyda bo'lsalar ham yo'q san qilmaysan bu ishni dedilar manga buyurardilar ha siz qilishingiz kerak faqat man qilishim kerak edi keyin уже boshlandi man mana o'tirgan bo'lsalar oyoqlarimdan otgan bo'lsam yelkamni silash mana shunaqa odatlaridan keyin man уже urushni ham boshida tabiiy deb qabul qilgansiz hmm. ota deb ota deb turmush o'rtog'ingizga aytganda nima dedilar ular ular ko'rib turgan holatlarida ham indolmagan indamas edi ota endi siz qachon e, oiladan ketishga jazm qildingiz u oila oila bo'lmay qoldida qaynatam man san bilan gaplashmayman san man bilan gaplashmaysan dedi ishonishmadi sizga hech kim qaynonangiz hatto turmush o'rtog'ingiz ham ishonishmadimi ishonmaganlarda kechasi janjal bo'lsa ham dod gapirdilar shu gapni desam bor sandagi xotinim yo'q yarim kechasi ko'chaga haydaganlar bolam uxlab yotuvdi man qayoqqa boraman hozir desam dadamga tuhmat qilasan dedilar to'g'risi qattiq janjal bo'lib ketgandan keyin qaynatam bilan ham urushdilar bular keyin ularda nima qilganingiz bu kelib kelib mani xotinimga osildingizmi ko'chadagi bo'lsa ham ochig'ini aytadigan bo'lsam bundan bir necha kun oldin hatto kecha desam ham bo'laveradi bir kun avval o'z qizini zo'rlagan otani sizlarga ko'rsatgan edim uzmax kanalida qo'ygan edik joylagan edik ko'rganlar bor balki ko'rmaganlar ham bor o'tib ko'rishinglar ham mumkin uzmax kanali kanalimda turibdi To'g'risini aytaman. Avvallari mana YouTubeda men 4 yildan beri xizmat ko'rsatayotgan bo'lsam, avvallari bunaqa mavzular oyda 1, yilda 1 chiqardi. Balki bunday holatlar ko'p kuzatilgan, lekin YouTube ga juda ham kamdan kam chiqqan. Chunki odamlar bu sinot e, olib chiqisha olmagan, chunki bunday holatlar menimcha haqiqatan kam bo'lgani uchun ham Э, o'zi sanoqli bo'lgan э, lekin oxirgi paytlari o'zinglar ham xabar e, o'sha e'tiborga e'tibor berayotgan bo'lsangiz fohishalar qo'lga tushgani yoki aytaylik shunday e, qaynota yoki nogiron qizni zo'rlagan shunaqa zo'rladi degan videolar ko'payib ketyapti bu nimaga bu albatta shunday voqea ko'payyapti aziz yurtdoshlar e, e'tibor berayotgan bo'lsangiz bunday voqealar endi hattoki oldini olish maqsadida albatta youtubelarda televideniyalarda ham chiqib muhokamalar e, muhokama qilinyapti Bilmadim, balki bu qiyomat alomatidir, balki uje mashina o'zi balki qiyomatni yaqinlashganidir. Chunki e, bundan yomon narsani o'zi yo'q. O'z fota yoki o'sha o'z qaynota o'zini keliniga yoki o'zini qizini daji zo'rlayotganini ko'rib, to'g'risi alam qiladi. Bizning o'zbeklarimizda bunday holatlar juda ham kopda kop kuzatilayotgani. Bunday holatlarni ko'rsatmaylik desak, aziz yurtdoshlar, e, yana bo'lmaydi. Betlar ko'payaveradi. Chunki e'tibor bergan bo'lsangiz, bir paytlari geylar arasida ko'paydi. E, ko'plab muhokamalar qilganimizdan keyin odamlar sal bo'lsa ham uyalib qo'rqib qoldi geyligini ko'rsatgani keyligini e, o'sha olib chiqqani chunki tiktokda ko'pchilik bilsa kerak juda ham bunday holatlar ko'p kuzatiladi haligacha ham bor ularga layk bosiladi ularni qo'llab quvvatlaymiz hezalak yoki o'sha gey bolalar hattoki translar ham yangi yangi transchalar ham chiqib men palon shahardanman men piston shahardanman deb bezonayotganini o'zimiz o'zbekistonda e, ko'p ko'rdim shaxsan o'zim ham hayron bo'ldim undan tashqari katta yosh katta E, ayollar o'zi o'sha qilig'iga to'g'ri kelmaydigan ishlarni olib chiqyapti xullas internetdan to'g'ri foydalanmayotganlar ko'paymoqda va bu narsani o'sha olib chiqqan sarimiz olib chiqqan sarimiz qaysidir ma'noda oldini olayotganimiz e, sezilarli darajada bilinmoqda shuning uchun e, bu narsani to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman va albatta o'zinglarni sizlar ham qo'rqmasdan chiroyli fikrlarni kommentariyga yozasizlar degan umiddaman chunki sizlar bilan biz bu narsani to'xtata olamiz siz bilan biz bu narsaga chek qo'ya olamiz aziz yurtdoshlar albatta qandaydir taklif yoki fikrlar bo'ladigan bo'lsa yana kommentariyaga murojaat qilishinglar mumkin sizlar bilan men muhammadjon madiyev bo'ldi e, doim xizmatdaman ko'rishguncha xayr o'zinglarni ehtiyot qilinglar e'tibor uchun поддержка uchun kattakon rahmat ayniqsa obuna uchun minnatdorman sog' bo'linglar